estamos dando premios de 10 mil dólares para impulsar su negocio, su idea. Puede ser en sectores como tecnología, impacto social, moda, turismo, salud, e-commerce, eh, medio ambiente y puede ser, como dije, una idea o una empresa que ya tienes establecida. Jared. Brian. ¿Cómo te sientes, hermano? Después de una semana lanzando la convocatoria aquí Excelente. En Vamos a Vamos. Oh, my God, pero qué belleza que tenemos aquí. Que te extrañamos. ¿En serio? Estuvimos. No, Brian está. Yo, mira, esa es Tita. Tita celular cámara. Hola. Tita es lo máximo. You wanna know if we're dangerous. Me gusta, me gusta. ¿Cómo están? Amigos, buenos días. Aquí estamos en la emisora de la Cámara de Comercio en Medellín. Eh, vamos a estar hablando sobre la convocatoria Uniendo las Américas y como ustedes ya saben, una oportunidad de la vida para llegar al Silicon Valley, para arrancar sus emprendimientos y ideas. Super chévere. Super chévere. Y lo, estamos, estamos pasando bien. El lanzamiento fue exitosa y ya las aplicaciones vienen, así que si ustedes tienen una idea, o una empresa, un negocio, un café, o un agua, <laughs> pueden inscribirse. Do you wanna do almost anything? All on the gram, all on the tweets. In your feelings, every week. Amigo Brian. Come on, Brian. Ciao. Mado, si se puede. Perfecto. Adelante. 54321. Soy Lorenzo Villegas, periodista culinario, y hoy tengo dos invitados internacionales para Viva Medellín. Uno es Jared Couch. Eh, lo dije bien, Jared. Excelente. Excelente. Muchas gracias, Lorenzo. Sí, Jared Couch. Jared Couch se quedó en Medellín porque lo eh, embrujó esta ciudad. Le, le puso, como se dice, todo lo que él quería hacer en su vida y lo enamoró y se quedó acá haciendo un programa para redes sociales que se llama Medellín en 3, del cual hablaremos en otra oportunidad, porque hoy nos trae una noticia maravillosa en compañía de un amigo que se llama Brian. Brian, mira como estoy depurizando el inglés de bien. Brian <laughs> Rashid, ¿no? Super bien. ¿Cómo estás, Brian? Súper bien, gracias. Bueno, Brian y Jared, cuéntenos la historia de llevar gente a Silicon Valley? ¿Qué es, ¿Cuál es la locura esa en la que ustedes están metidos? Bueno, yo, yo vivo en, en, los Estados Unidos, tengo una empresa de medios digitales, trabajamos con las marcas más influentes del mundo. Y yo siempre estoy pensando, porque me apasiona mucho la comunidad latina, y yo siempre estoy pensando cómo puedo hacer algo para unir las Américas. Entonces yo pensé, bueno, yo tengo muchos recursos en el Silicon Valley de California, donde hay mucha innovación, y, y yo pensé, bueno, ¿qué tal si yo lancé una convocatoria en Colombia, o sea, en América Latina, pero empezamos en Colombia, en Medellín? Y yo vi el trabajo que estaba haciendo Jared con Medellín 3 y me pareció es impresionante el alcance y también el, el, nivel de calidad que estaba haciendo sus videos. Así que le pregunté, Jared, ¿qué tal si lanzamos la convocatoria juntos, dos gringos que amamos América Latina? para ayudar nuestros recursos y también nuestras conexiones con el mundo aquí en América Latina y qué tal si lo lanzamos aquí en Medellín porque tiene mucha innovación, así que eso es donde nació la, idea. Creo, Jared, que lo eh, cautivó inicialmente la cocina el hombre, la comida latina, ¿no? Total, total. A mí me encanta. <laughs> Sí, sí. Tú ya eres un abandonado del charrón, por ejemplo, ¿no? Una, sí, una bandeja paisa puedo, cambiar por una bandeja de solamente chicharrón. O sea, en serio, sí. Solamente chicharrón. Solamente chicharrón. <laughs> Ah, muy bien. Bueno, Brian, entonces te vienes a Colombia, sigues a Yaret en Medellín en tres ¿Y cuál es la propuesta para la gente que nos está escuchando? Bueno, entonces, si eres un emprendedor o un, empresario, o hasta que tienes una idea que quieres compartir con el mundo, lo que estamos haciendo con esta convocatoria es que estamos llevando dos ganadores a Silicon Valley con todos los gastos pagos para conocer mis contactos, que son inversionistas, que son líderes y ejecutivos en compañías como Google, Facebook, Netflix, Uber, Airbnb, los mejores empresas del mundo que viven allá en Silicon Valley y también estamos dando premios de 10 mil dólares para impulsar su negocio, su idea. Puede ser en sectores como tecnología, impacto social, moda, turismo, salud, e-commerce, eh, medio ambiente. Y puede ser, como dije, una idea o una empresa que ya tienes establecida. Mi idea aquí es que nosotros podemos conectar con gente que tiene muchos recursos y muchas conexiones para realmente impulsar la, idea o el, negocio que tienen. ¿Y hasta ahora qué han encontrado, Brian? Y cuéntame. ¿Hasta ahora qué han encontrado? No, es que lo lanzamos hace una semana y ya las, las aplicaciones vienen, así que... Em, y entonces tenemos ideas de cómo podemos crear una aplicación que pueden ayudar con los perros abandonados, que pueden ayudar con tecnología de barcos, que pueden ayudar con autoestima, que pueden ayudar con escuelas, comida, restaurantes, turismo, muchas cosas. Y también olvidé decir que, que también yo voy a dar 10 semanas de consultoría con los ganadores. Y para cada persona que se inscriben en la convocatoria, también tenemos una llamada cada semana con los participantes, donde yo voy a estar respondiendo a cualquier pregunta que tiene sobre su empresa o idea. Y también yo creé un curso de video en cómo tú puedes crear una marca personal y de una manera que vende. ¿Este trabajo lo van a hacer también con otras ciudades en Colombia o en Latinoamérica? Sí, eso es abierto a toda de, América Latina. Lo lanzamos aquí en Medellín por dos razones. Número uno, porque amo Medellín y creo que hay mucha innovación que está pasando aquí y mucho apetito para emprender, ¿no? Y número dos, porque yo estaba tan impresionado con lo que estaba haciendo Medellín en tres que yo siempre pensé, mira, es que, yo, yo creo mucho en las colaboraciones, así que cuando yo vi que él estaba tomando tanta acción para llevar las cosas buenas que está pasando aquí en Medellín, porque tiene que entender que nosotros vivimos, o sea, somos de los Estados Unidos y lastimosamente aún ahora las personas en los Estados Unidos cuando piensan en Colombia todavía piensan en, oh, es que es peligroso, droga, pero nosotros sabemos que no es cierto, no es nada que ver con eso, es un país belleza, con mucha oportunidad, mucha innovación, las personas son cálidas son súper buenas, así que por eso estamos aquí. Ustedes no se conocían de antes, ¿no? Porque entiendo que, bueno, ya es de California, o sea, eh, de la costa oeste, sí. ¿no? Mientras que Brian es de la costa este de Nueva York, ¿no? Sí, sí. no, Illinois fue que... nací en Illinois, pero en este momento vivo, tengo mi empresa en, en Manhattan. Son bien distantes, ¿no? Sí, distantes. Sin embargo, eh, el año pasado Brian estuvo acá eh, viviendo en Medellín como algunos meses, cuatro meses, cinco meses, trabajando con Sura, Remax, empresas grandes haciendo esas estrategias digitales. Yo fui a una charla que Brian estaba dictando en frente de como 200 personas y solamente pues fui una persona en la audiencia. Le escribí y le dije, mira, pues excelente charla, me gustaría saber un poco más sobre lo que haces. Eh, él sacó un poco de tiempo para almorzar conmigo y, después de esos meses ah, se, se fue. Entonces fue una sorpresa gigante cuando me escribió, después de haber visto los videos de Medellín en 3, que él quería hacer algo conmigo porque para nada pues estaba anticipando eh, pues la empresa, la agencia de Brian con tantos contactos para contactarme para lanzar esta convocatoria. y de alguna manera estabas haciendo algo similar, pues sin premios de 10 mil dólares ni viajes a Silicon Valley, <laughs> pero estabas promoviendo también el tema en tu programa de la tecnología, del medio ambiente. Sí, es, es una, una, colaboración muy linda, porque eh, acá en Medellín lo que yo quería hacer eh, era como quebrar esos estereotipos sociales que tenemos, no solamente en el exterior, con los extranjeros, literalmente la ignorancia que la gente tiene cuando piensan sobre Colombia, sino para la gente acá que vive en el Valle de Aburrá, y dentro de Colombia también, eh, que no conocen las cosas que está pasando en los barrios diferentes en sus propias ciudades. Entonces, eh, mostrando la cultura, la innovación eh, a través de las personas, organizaciones, empresas y fundaciones que están generando ese cierto tipo de impacto. Yo quería, o sea, siempre estar mostrando esta gama muy amplia de, de, la cotidianidad que estamos viviendo. Y por eso fue perfecto como la relación entre Brian y yo, porque me he enfocado mucho en la tecnología, la innovación de la gente acá, vio pues esos episodios en cuanto a, a esos temas y, y, fue perfecto la solución. ¿Cómo va a ser el proceso para escoger la persona? ¿Cómo van a llegar finalmente a decir, este es el que va a ir? Súper pregunta. Es que cada persona que se inscribe tiene que responder a cinco preguntas. ¿Cuándo fue el momento cuando has decidido ser un emprendedor? ¿Cuál es el impacto que tiene ese proyecto en tu comunidad? Eh, ¿Qué harías con 10 mil dólares o 5 mil dólares? ¿Por qué quieres ir al Silicon Valley? Y también, ¿cuáles planes tiene para tener tu, tu empresa sostenible. Y yo voy a mirar, eh, yo voy a mirar bien en, las respuestas como inversionista, porque es, es mi dinero que estoy dando, Así que yo voy a, mirar bien cuál, son, cuál es el impacto y todo eso. Y nosotros estamos ofreciendo esa oportunidad porque realmente yo creo y nosotros creemos que eso va a cambiar dos vidas. De hecho, es, yo creo que eso va a cambiar muchas vidas. Porque si eso con, convocatoria te da las ganas por la primera vez sacar tu idea o empezar con tu sueño o, haz lo que tú siempre has soñado. Eso para mí es un gana. Pero entonces por, eso estamos lanzando esta convocatoria y estamos cobrando 25 dólares para cada persona que se inscriben y lo pusimos el más bajo que pudimos para, tú pagar algunas cosas que tenemos por los próximos cuatro meses aquí en, América Latina. Pero es, es realmente una oportunidad que va a cambiar la vida. Una persona puede inscribir dos proyectos, tres proyectos o solamente un proyecto. No, una persona, un proyecto. O sea, si quieres, tú puedes si, si, si tú quieres pagar por tres proyectos, tú puedes inscribirse por tres proyectos, pero con 25 dólares solamente con un, proyecto. Pero para la comunidad de Medellín en tres, nosotros estamos ofreciendo el proyecto par, por 20 dólares, usando el, En, el, enlace, el enlace. El enlace. Sí. Muy bien. Sí. ¿Cuándo comenzó esta eh. campaña y cuándo termina? lo lanzamos hace una semana, el primer día de febrero, y cerramos el 15 de abril. El 15 de abril es la fecha. ¿Y a través de qué medios se pueden contactar con ustedes? En Facebook, en Instagram, en YouTube y también en la página de web donde uno se puede inscribir es www.brianrashid.com barra in3, e en3. Eh, deletremos el, la, sitio web. Brian, ¿cómo se escribe Brian? B-R-I, no, mentira, b B-R y latina A-N R-A-S-H y latina D.com barra E-N el número 3. Perfecto. Ahí escriben otra, o también en Medellín en 3, a través de Medellín en 3. Sí, tienen un ahorrito de 5 dólares. Ese sí, es el, él acaba de, eh, de dar después el enlace de, eh, o sea, barra en 3 es el enlace a través de a través de Medellín. Para el descuento. Los 5 dólares. ¿Cuándo sabremos los resultados? Eh, vamos, vamos a elegir, o sea, cerramos la, eh, la, convocatoria el 15 de abril y pasamos la última, la, la, la próxima vez eligiendo Así que en el medio de mayo ustedes van a saber. A la mitad de mayo sabremos quiénes se van para Silicon pues Valley. Para Silicon Valley, este, este, viaje es en el agosto de 2018. ¿Son dos personas? Dos personas. ¿Pero las dos ganan cada una 10 mil? No, cada uno 5 mil. Cada uno 5 mil. mil entre ellos. Los llevas tú, van a Silicon Valley, les presentas tus contactos. Exacto. Y la vida les va a cambiar. <laughs> Eso sí, señor. Perfecto. Bueno, eh, les agradezco mucho por estar acá en gracias. Medellín, en Cámara de Muchas gracias por el espacio. Y esperemos que sigan llegando propuestas como esta propuestas para que los emprendedores de nuestra ciudad y de Colombia salgan adelante. Excelente. Ese, ese, excelente. Excelente. Excelente. Uh, do you wanna be famous? Do you wanna name man? Do you wanna stress? Do you want the game? Are you gonna play your best? Do you want paparazzi all at your events? Do you want the IRS checking on your texts? Do you wanna move like celebrity? Do you wanna do what they do on screen? Do you wanna rule over everything? Do you wanna do almost anything?